የእኛ ሙሽሮች እንዴት አምረዋል፣ እንዴት አምረዋል። ዛሬ ሰርጋቸው ማሻላ ሆኗል፣ ማሻላ ሆኗል። በረሱልሱና ኒካ አስረዋል፣ ኒካ አስረዋል። ሙሽሮች እንዴ ዛሬ ሰርጋቸው ማሻላ ሆኗል፣ ማሻላ ሆኗል። በረሱል ኒካ አስረዋል